uzi ikintu cyari kuba nari kubemeraho hmm. iyo adeperi ifata miliyari eshanu miliyari eshanu cyangwa eshatu cyangwa zingahe ikababwira ngo tubaguriye ubutaka mugende mwubake insengero musohoke muri adeperi ariko mujye gukorera umurimo hariya kandi urabizi ko itabikora hmm. ni makeya babahagarikaga bari bafate se mu busambanyi babahagarikaga se bibye ntabwo bizi none se bajya kujya muri uyu murimo si bo bawubashyizemo ariko ntibizi bajya kuwujyamo ntabwo ari wabo bashyizemo itegeko ry'u rwanda rirasaba umupasiteri wize rirasaba umupasiteri wize uraribeshyera rirasaba uyoboye rirasaba n'urugero uyoboye paruwasi akaba yarize eh, tumubwira ati rero kuko utize eh. yobora icyumba cy'amasengesho nacyo se itegeko ry'u rwanda rivuga ko uyobora icyumba cy'amasengesho agomba kuba yarize ntabwo ari ikibazo ari ukuvuga ngo utajyana n'amategeko y'igihugu ariko nanone be flexible ikindi bwira leta uti twe tugiye gushyiraho univerisite ibigisha bose ntabwo ufata abantu bakomenya akagoma babwirije ubutumwa aribo basengera abantu aribo birukana nshwekure n'ubu ngo abanyamwuka bose urabafashe n'abantu bafite sayidi ijambo ibitangaza b'abapasiteri basenga indwara zigakira bose urabafasha uti mwicare kandi nibo bubatse izo nsengero nibo batumye mugera kuri iyo kabiri hari imperekeza babahaye none se ubwo eh, kuvuze ko bakurikizaga amategeko ya leta iyihe leta itavuga imperekeza aya matorero manini akeneye abantu bize mm. cyo kuza amatorero matoya wenda ah, yaba atarize ariko akagira eh. Eh, ishyaka eh. bibiriya tubwira ngo shaka ubwenge shaka ubuhanga ibyo utunze byose ubishakishe kumenya buri mu bantu babaye mu itorero rya adeperi waribayemo warikuriyemo ukiri umusore wabitubwiye impinduka zagiye zibaho mu itorero rya adeperi nubwo wenda utazigizemo uruhare ariko navuga ngo nk'umuntu wabaye muri adeperi byinshi bigenda bibamo urabikurikirana nabagamo nk'umukristo ibiberamo muri rwa serera z'abayobozi abayobozi n'abakozi b'imana ah, ntago ntabwo nabimenyaga eh, by'umwihariko ntabwo nigeze mbimenya by'umwihariko gusa hmm. nabagamo nteraniramo nk'umukristo hanyuma mu gihe gishize hmm. harimo ababishopu hmm. ibi ni ibintu byaciye kuri sina social media ahangaha kuri izi za yutube abantu babaye ababishopu bavuyeho birarangira ubu bishop buvanwa oh, ibyo wavugaga oya oh, si byo ngibyo hari aba bishop hari aba bishop bakoze inama hmm. bakoze inama ayo makuru yaciye kuri BTN hmm. MTN TV yarayatangaje na na Flash TV ababishop bo mu yandi machaches oya oya muri ya DPR muri ya DPR ntabwo bagira ababishop ngo niyo mpamvu byari binshanze harimo abapasteri abapasteri harimo abari bahagarariye imidugudu abari bahagarariye eh, uturere bari bahagarariye intara baragiye bakora inama kuko barabahagaritse eh. ndumva benshi barabahagaritse ah. ibihumbi bine byose yes bakora inama hari iminsi ishize hmm. nta gihe bakora inama iyo nama ngira ngo ubuyobozi bwa adeperi bwanareze bararega ahantu n'akavuyo cyane bayikoze nka bande bamwe bafungwamo eh, bafungwamo bati bayikoze nka bande bari bashingiye ku kiriro mm. barimo baravuga bati ntibyemewe kuba bagomba kuduhagarika oya ryo ni biriya biriya bintu nabyo ntabwo biri feya iyo urebye biriya bintu adeperi yakoze byo guhagarika abakozi Imana bari abapasiteri ari abashumba abandi ari abarimu niyo mpamvu nakubaje kiriya kibazo gukorera imana warize n'utarize ariyo mpamvu leta izahane adeperi umubare munini cyane w'abashumba bamwe hano hanze barimo bararira bari bayoboye imidugudu za paruwasi muri adeperi bahagaritswe bari kurira ibi bintu bivuga hiki se bariya bapasiteri bahagaritswe urabibona gute reka mvuge muri ubu buryo uh, bakoze ikintu kitabaho kitari na cyiza ndetse nanavuga ngo ni dega cyangwa sikandare mu bintu bya ridashipu muri ridashipu ni sikandare bakoze ah, leta yagombaga guhita ibahagarika ikababwira iti sitopu eh, tubanze twemere yuko umuntu ajya kuba revera cyangwa se pasiteri cyangwa se w'akarere muri adeperi amazemo nk'imyaka mirongo ine cyangwa mirongo itatu nta kindi akora yitegurira ibyo kabiri mu bintu bya kiyobozi ntabwo umuntu azamuka ngo agere hejuru nta cyaha yakoze ngo umukubite hasi hazagera unyereka umuntu wabaye minisitiri akaba minisitiri nta kosa yakoze nta n'icyo yakoze bakamusubiza ku muhanda hariya ku muhanda ndetse banabanza imodoka banabatse imodoka mbwira rero ukuntu uyu muntu yari umukuru w'ururembo na ko w'intara agenda muri vewiti kuko abakuru b'intara bagenda muri vewiti ugahita umubwira yuko agiye gutega moto ko nimba umwatsi imodoka atafite ukundi kuntu abona iyo agendamo yaba moto da rero biriya n'ibyari nakubwiye ngo kumva yuko ibintu byose ari mu mwuka iby'imana ari mu mwuka oya dukurikiza teori zose za leadership nubwo ari iby'itorero dukurikiza teori zose za leadership nubwo ari iby'itorero so mu by'ukuri rero hariya ni ikosa bakoze pe hari abapasiteri barahagarariye imidugudu abandi za paruwasi bagize batya bati mwebwe ntabwo mugishoboye nimwize uzi ikintu cyari kuba nari kubemeraho iyo adeperi ifata miliyari eshanu miliyari eshanu cyangwa eshatu cyangwa zingahe ikababwira ngo tubaguriye ubutaka mugende mwubake insengero musohoke muri adeperi ariko mujye gukorera umurimo hariya kandi urabizi ko itabikora hmm. n’umugabo magambo makeya babahagarikaga bari bafate ese mu busambanyi babahagarikaga se bibye ntabwo bizi none se bajya kujya muri uyu murimo si bo bawubashyizemo ariko ntibizi bajya kuwujyamo ntabwo ari wowe ubashyizemo itegeko ry'u rwanda rirasaba umupasiteri wize rirasaba umupasiteri wize uraribeshyera rirasaba uyoboye rirasaba n'urugero rw'uyoboye paruwasi ikaba yarize eh, tumubwira eh, ati rero kuko utize eh, yobora icyumba cy'amasengesho nacyo se itegeko ry'u rwanda rivuga ko uyobora icyumba cy'amasengesho agomba kuba yarize ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo utagenda n'amategeko y'igihugu ariko nanone be flexible ikindi bwira leta uti twe tugiye gushyiraho univerisite ibigisha bose hmm. bose ubabwira uti rero imishahara nyiragumaho muze mujye mu ishuri mwiga muhembwa aho mugomba kujya mu ivugabutumwa muri wikendi musimbuke mubwiriza mugaruke n'iki pasiteri izayi agomba kuba yakora yagombaga kunshaka yagombaga gushaka abantu bafite ubwonko buzima bafite ubwenge yagombaga gushaka abantu bafite ibitekerezo bizima ririya ni ihurizo ritoroshye ubwonko nicyo buberaho ntabwo ubwonko ari umurimbo mu mutwe yagombaga gushaka abantu bafite ubwonko n'ubwenge abantu benshi bamushimira hari abayimushimira nubwo hari abamutuka ariko hari abayimushimira impinduka ntabwo zigomba gusenya abantu impinduka ntabwo zize zije gusenya abantu ubundi si yabaza leta icyo yakoze leta abantu benshi baje batarize ababashije kwemera bagiye i butare bajya kwiga bajya kuzuza amashuri uyu munsi ni abajenerali ariko bafite dogitora ni abajenerali bafite masitazi ntabwo yahise ivuga ngo oke ngo tugeze mu gihugu tugasangamo abantu bize ngo oke ngo mwese mujye kwicara aho niho wari kubona ba bandi baguye kujya kwicara bafashe imbunda bagakora kudeta aho nshatse kubereka iki ibyo nimba bitigisha bo mu itorero ntabwo ufata abantu bakomye akagoma babwirije ubutumwa aribo basengera abantu aribo birukana kure n'ubu ngo abanyamwuka bose urabafashe n'abantu bafite sayidi ijambo ibitangaza baba pasiteri basenga indwara zigakira bose urabafasha uti mwicare kandi nibo bubatse izo nsengero nibo batumye mugera kuri acivumenti kabiri hari imperekeza babahaye none se ubwo kuvuze ko bakurikizaga amategeko ya leta iyihe leta itavuga imperekeza bari kurekera bavuga bati muduhagarika mute nta n'imperekeza muduhaye ese bwo niyo babemera kuba imperekeza bakanazitanga mm. wowe urumva biri feya ese kamubaze warabona imana yahaye umuntu demobo hari wowe wabona bagomba kumenya ko umurimo w'imana utajya utanga demobo bari gukora ikirere izayeri nk'urugero si ibihumbi bine bari gukora poroje iha abantu akazi ibihumbi bine bakayikora bari abapasiteri bagahita bayijyamo umushahara wabo ukagumaho cyangwa ukazamukaho bakavuga ati ariko murajya muza mubwirize ariko dukurikiye amabwiriza yagombaga gushaka igisubizo icyo ari cyo cyose ariko kitabanyeganyeza cyane cyane kunyeganyeza umushahara wabo yagombaga gushaka igisubizo ariko kitanyeganyeza imishahara yabo yarangiza kukibona cyangwa se akareba leta akayibwira ati muduhe imyaka itanu ndetse niba bashatse gufunga insengero zose abapasiteri bazi ubwenge bakagenda bakavuga ati muduhe imyaka itanu ko bashaka kuvanga urusengero rujye rufite ubutaka bwabwo nta rusengero ukodesha abapasiteri bati muduhe imyaka itanu tuzabereka yuko tuba twabonye ubutaka twanubatse ahubwo abapasiteri batarubaka bataranashaka ubutaka abakristo babwira ko bemera amavuta yabo bagende babegere kuko hari igihe kizagera leta ikavuga ngo udafite ubutaka bwawe igice cya gitari n'iki n'iki ngo urayikodesha sare ntitubishaka ariko basabye imyaka adeperi yo rero kubera urwego iriho ushobora no gusaba leta imyaka icumi twigisha abantu bacu kandi ibyo birarangiye buri wese akiga ukwe akiga n'uko bishoboka noneho barangiza kwiga bamwe bakaba bari no gusaza bajya mu mapansiyo bagasohoka haza abatoya bize noneho umujyi wo kuvuga ngo abantu bose bazajya murimo ari uko bize ugahita utangira saza hari uwavuze ngo pasita izayi yazanye ipiki mu rusengero yazanye ipiki pasita izayi ntabwo azi ubuyobozi nta nawe yayoboye hari uzi yayoboye kuko atazi ubuyobozi byahagaze hm? komeze pasita izayi ntabwo azi ubuyobozi nta n'aho yayoboye none se yaza aje avuye reka akakubaza yaza avuye kuko nawe yahagaritse abatarizereka nawe yihangane nawe muvugeho nawe nyine ubwo yashinja abantu ko batize mm-hmm. azi ubuyobozi yayoboye he hari aho yayoboye umurenge yayoboye akagari ukomeza gerageza unsubize muri beneri yayoboraga itsinda ry'abantu bangahe <laughs> ariko si ngombwa ko ayobora beneri beneri nta n'ubwo muzeho yarayoboye kandi iyo wayobora beneri ntabwo warigeze uyoboraho ramase abantu benshi uba warayoboye nyine ah, ifatamyanzuro agaciro k'ifaranga uba warayoboye amateori n'amaforumire n'amapolisizi na implementation ntabwo uba warayoboye abantu benshi ndashaka kumubona unyere yayoboye kandi itsinda ry'abantu benshi batandukanye batandukanye uzi ko hariya byari kuruta ko bafata umuntu wayoboye urwego rw'amakoperative mu rwanda akaba bashyira muri adeperi nyine nshatse kubwira ngo uyu muntu yayoboye nyine amakoperative igihumbi yo mu rwanda kandi ayo makoperative arimo abaturage ibihumbi wenda magana atatu byo mu rwanda akubiyemo abo bantu kandi abo bantu bose yamenye ukuntu bigira ikindi abantu bayobora amatorero bajye birefaringa ku buyobozi bw'isi ntacyo bitwaye ubuyobozi bwose ntabwo ubuyobozi ntibugira idini ubuyobozi ntabwo bugira iki ntibugira idini ikosa wakora mu buyobozi bwawe bwa politiki rikakugaruka unabukoze mu itorero bigira ingaruka nk'urugero hari ibintu ushobora gukora mu gihugu ugahagarika abajenerali cumi na batanu ugashyiraho abagira gute wahagarikira abantu bose icyarimwe ari naho abantu bari batangiye kuvana ikintu cyo gukemanga no gukekakeka kudeta i burundi kase abantu bose bari bashamikiye kuri bunyoni ko bari kwicazwara ko bari gutanga imihoho ariko imana ifite umugambi wayo none ariko tuvuye kuri icyo ngicyo bo bashingira kuri icyo kibazo aba bantu basa n'abaye degarade denku ntibashobora gutera ibibazo aho hantu naho naho kwitondera nubwo umuntu wenda yari uwa kanaka wabona adafunze umutwe cyangwa se atamunambarayeho cyane ukaba wamugumisha muri sisiteme ukamucungira hafi noneho nkavuga ngo rero turi kuri pasita izayi basta izayi basta izayi basta izayi baramugondoje bamuha ibintu adashoboye ndetse ntiyashyizweho na yusita nyine yusita yaramuhemukiye yamujyanye mu byo atabasha nonese uragira ngo nkubwire ibyo muri yereka bye biradufasha iki se ko nkunda kubaha abagabo itsinda rito cyane rifite akabazo gato cyane byagaragaye ko adashobora kujera ibyo bibazo mm-hmm. none uramufasha umujyanye kuri miliyoni eshatu zisanzwe zinifitiye ubujiji washatse ko nkubwira ukuri ko <laughs> zifite ubujiji gute rero zinasanzwe zifite ibibazo by'imitekerereze zinasanzwe zifite ikibazo z'uko imyizerere yabyo irimo akavange irimo akavange iyo myizerere irimo akavange irimo ibintu by'amoko birimo ibintu byinshi byasabwa kuzana umuntu uri sitorongi mu buyobozi sitorongi mu buyobozi ariko mwari muzi ko kugira ngo iyobore ibintu byayo ibe sitoronga papa hari n'ikintu wakora n'urugero akavuga ati uyu ngiye kwapurika ubuyobozi bw'ibindi bihugu mu isi bukora ku muntu wabwigometseho bivuze ngo vatikani igira ubutasi ifite abajesuwiti bazi ubutasi ku rwego na seyi seyibatinya none urashaka kugira eh, itorero rifite amaburanshi ibihumbi icumi mu rwanda muri buri murenge muri buri none ba bantu bayigize benshi batize benshi bagiye mu bintu by'ikidini gipromotinga ubujiji abantu bihangane ndavuga ibyo mbona ntabwo rwose ari ukurakarira abantu simvuze ko abarimo bose babugira oya ariko byaremworoke mwuzure eh, isi ubu hari ibintu ubonamo ukabona ko hari ibintu bi ahantu uyu muntu ukamufata urabizi neza ko nta butasi afite akundi adeperi azagize ubutasi ariko butwara intwaro butasi itata ibyo mu rusengero idatata ibindi ikagira sisiteme z'inzego zubakitse nk'uko uzizi igihugu ziba zubatse kandi protokole y'uko umuntu azamuka n'uko amanuka ikagenda nk'uko n'ubundi ubuyobozi bundi buba bwubatse turi ku kintu pasita iza yagomba kuba yakora pasita iza yashaka gukuraho abantu batize kandi koko byari bikwiye yagomba gusaba igihe akigisha abari bahari yarangiza noneho akigisha n'abazasimbura abo ngabo ari kwigisha abo adashoboye kwigisha ko ari abo ubona nawe ntarishobora atarishobora umwe ari ibintu byinshi akaba oya ntamerekeza kuherekeza abantu ujyana he eh. akabashingiraho imishinga bajyamo bakavuga bati wenda dushyizeho ibigo by'ubucuruzi umva dushyizeho ibigo by'ubucuruzi eh. iki kigo kiyobowe n'uyu mushumba wari uyoboye intara ariko si ntabwo imana itanga demobo ese nkubaze umupasiteri wo muri wenda ngewe aho wanyirukana hose waba neza kuko nahita njya gushwanyaguza kwa bashadibu n'ahandi hose mfite ahantu hose nafitinga umupasiteri wo muri adeperi umaze imyaka mirongo itatu urabona ni iki kindi azi gukora uretse kuba pasiteri wa adeperi oke banza rero ubigisha ubuzima bwo hanze nubona bamaze gukora gukorifayinga ubaherekeze mu buryo buvuga ngo ngiye kubinjiza mu buzima busanzwe uzi ko n'igihugu gifata ingabo kikabinjiza mu buzima busanzwe kibigisha imyuga kinabaherekeza eh, ntujye ubona rezavu force ko bayisakira n'ibiraka noneho na adeperi rero nibashyireho kampani ijya ibahana ibiraka nimba yiyumva bishoboye cyangwa se yashoboka kuba yavuga ati mwebwe mugiye kujya aha ku ruhande priorite yo kubwiriza ni kuri mwebwe byibuze abantu babwirije mu kwezi ku rusengero hagomba kuba harimo ba mwebwe mirongo inani ku ijana kandi amverope aho mwabwirije hose ni senkanti iryo hame rikajyamo wa muntu nabwiriza aha senkani hano senkani ko nabo birukanye bahembwaga ijana azavuga ati aho oh, ahubwo iza iwacu we kubera iki arabatekerereje u rwanda rutekereza amademobu rizavudi force igakora ibiraka bya construction none urashaka kugira ngo umushinje akazi kuyobora turetse kubeshyana kuvunika nanakijwe kuvuga ku bantu b'imana mwandekeye one <laughs> sindengere aho ngaho ntabwo ndi kubyifuza ariko ntabwo rwose ntabwo nabibererekera eh. ibyo bimeze nk'ibintu nabonye biba muri pake hariya babwira rsb ngo ubutaka kukitabubyaza umusaruro mm. nese njya kuri twita ndandika ngo paka ibi bintu muvuze birimo amakosa kubera iki kubera ko romokere the keyword iri muri iri tegeko si ukwamburwa ubutaka ni kubyazwa umusaruro nimba rssb mwifata nk'umuturage usanzwe kuko yo ikora mega porojegitsi kandi nta wundi muntu mufite mu rwanda wakora mega porojegitsi nk'iza eh, rssb rero ahubwo wisdom is not giving the right answer it is asking the right questions ahubwo nimubaze regisi uyobora rssb ngo ubu butaka uzabubyamuza umusaruro ryari predikishoni zanyu ryari porojegishoni zanyu ryari kandi uwo musaruro uzaba ungana iki kugira ngo tubishingireho twumve yuko mwashyirwaho irenga ayobora aho ngaho nigarukiyeho kuvuga ngo iyo umuntu yakoze ikosa mu buyobozi rirengereye rikabije hari igihe ureba ko ndabireka ndabiceceka oke uretse ko bitabuje gukorwa ariko ngiye kiriya ntabwo ndakibara kuri zayi yashyizweho na yusita umva yashyizweho na yusita umva nkubwire nyumva neza aka niko k'ingenzi yashyizweho na yusita hmm. cyangwa se yashyizweho n'urwego rwa leta kandi koko urwego rwa leta rurareberera kugira ngo mutazamarana no kuri reyo iyo byanze rushyiraho kanaka yashyizweho na yusita yusita rero yagombaga kuba responsable kuri uwo muntu azanye atazi ubuyobozi yajya gukora ereri monumentari mu buyobozi nka kuriya agahita amubuza atoya agahita amubuza hari ikindi kintu leta y'u rwanda yakora ku madini nkariya manini ifata abantu nka mutabazi n'abandi batandukanye bava mu myizere itandukanye ariya madini manini najya agiye gufata imyanzuro nk'iyo ngiyo minini abanze yandikire RGB RGB hamagara abo bantu wenda mutabazi tuvuge ko nari nari gushaka kubizamo munankuremo mushyiremo abandi Rutayisire yicara aha ntuzayicara aha bamadini atandukanye ADPR igiye fata uyu mwanzuro muri utekereza mute ntekereza ko abantu iyo yicarana nabo bari kumbwira ati oya yusa ntumwemerere gufata uyu mwanzuro batanga uwo musanzu ku idini irindi ritari ryawe ariko byasaba ko hari abanyabwenge ku buryo nibajya gufasha ADPR batari buzanemo doktrine z'iwabo muri zangirekani so bamenye bo bizera ibiki nubwo tujya kubaha inama ariko igomba kuba iri kompatibure n'imyizerere yabo ntabwo ari ukuzana iby'ahandi bitashobora gukora iwabo so mu by'ukuri rero navuga ngo ririya si ikosa rya izaye ararengana bamuhaye ibintu adashoboye ikosa ni irya yusita utarabashe kubona ko uwo yashyize ari gukora ikosa abapasiteri bahagaritswe kuvuga nawe umubyeyi wawe akureze wumva ari byo Eh? Eh? bano ba pasiteri bahagaritswe eh. tuvuga nawe umubyeyi wakureze bamuvuze ngo iki adeperi ni umubyeyi wabo nyine bamuvuze nabi gute bamu kuba barahagaritswe bakaba bavuga adeperi nabi bavuga adeperi nabi oh. bamwe bakaba nk'abarebere ntabwo bakabaye ku ruhande rumwe bayivuga nabi aho ngaho biba bitangiye kugira hari abavuga bati nta mwuka w'imana ukirimo reka oya oh, tube muri ibyo ngibyo ahubwo ikintu bariya pasiteri bagomba gukora nabo bahe mesaje mesaje ni abaha bagombaga kwegera ubuyobozi bwa deperi bakabuhuza na yusita barangiza bari kwandika basaba ko ubuyobozi bwa leta bubahuza n'ubuyobozi bwa deperi bagasasa inzobe eh? noneho ikibazo bakakicarira kandi bagatanga ibisubizo bidafite uwo bibyinagaza mm. ikindi njye nari ntegereje ko aho ubwa deperi bivuga ngo twabahembye amafaranga y'urusenda ko hari n'abahembwa y'ijana uzi ko kugira ngo nemerere egisikirusiviti ikinyamakuru mu kwezi njye ngiye ibiganiro bibiri kinyishyura ibihumbi magana mirongo itanu na magana atatu tubare ko banyishyura magana atatu nkatanga ibiganiro bibiri ku kwezi magana atatu none bariya bari no kurekana ngo barabahagaritse bamwe barambwiye ngo bahembwaga ijana na bibiri nawe nari ntegereje kubona uvuga uti muri kigali ubuzima bwarahenze turashaka kureba ko mwarimu yazamuka akagera kuri magana ane pasiteri akagera kuri magana inani umushumba wa paruwasi akagera kuri miliyoni imwe n'igice ibintu byarahenze niho twari dutegereje kureba ko bigera bitangiye itorero ritaragira umutungo ritaratera imbere ibyo ni nk'uko abantu bafashije u rwanda bagihembwa akawunga muri icyenda karindwi bari kugera hariya bakavuga ngo akeyo sha oya urabasisitinga ukavuga bati rero gukenerwa abize mujye kwiga ukabigira itegeko mujye kwiga bitware bate bari abapasiteri bahagaritswe bitware bate nyine nibandikire leta bayisabe ko ibahuza n'ubuyobozi bwa deperi eh, bandike basabe yuko ibahuza n'ubuyobozi bwa deperi kandi koko bibe mm. ibintu byinshi bajya babikorera mu ibanga ntibakabituzanemo nk'abaturage cyangwa se nk'abakristo cyangwa se nk'abantu batabirimo mm. bijye bibera mu muhezo mm. donko ntibakore urubanza rwo mu muhezo ariko rutanga ibisubizo birambye kuko bikiba baratuje baraceceka ariko reka nkubwire umuntu we yaravuze ngo ubwami bukina n'amafaranga burasenyuka ubwami bukina ni iki na diru bita amafaranga uru rwanda iri sufi yo kudahemba abajenerali n'abameya n'abaki imyaka itatu kandi amafaranga ahari wabona ibikurikiraho ubwami bukina ni sene na mpamvu yaravuze ngo jide buriye ngo aritikire kenzi ubwo nawe aracyariho cyangwa se byarakomeje ibye ikindi kivuga mu buhe buryo byanga bikunda abantu bafite abana muri kigali n'ahandi hatari muri kigali bagukora imyaka mirongo itatu badafite ikindi kintu bazi muri ubu buzima ntabwo bafata ngo bashyire ku muhanda nkujugunye eh, mayibobo ngo wegisipegitinge ko bitazagira ingaruka iyo ari yo yose bafite n'urubyaro barabyaye so rero nibagende mu muhezo bari mu mashuri babishyura za minerivare bagende mu muhezo babwire leta ngo mubwire aba bantu basubire mu byo bafashe imyanzuro kubera tugira izi ngaruka izi n'izi niba ngombwa bagende muri uwo muhezo banajyanye ba avoka babo hmm. noneho babisasa inzobe babwire ntuza ngo leta mutegeka abantu kudusubiza mu cyangwa se kudutekerereza ikintu abavuga ko ingoma ya pasitayiza itazarama abona ari byo ntabwo ibyo ngiye nabi nabi nabipredikitinga keretse nagize inzozi zabyo ntazo ndagira eh, ariko ko bavuga ko yubahutse abatambyi eh, wenda abo ngabo bafite iyerekwa ryabyo uretse ko sinanabirwanya cyane kubera ko abantu b'imana bahamagawe n'imana ese ubundi yagiye kubafatira cya cyemezo yicaranye nabo wenda niyo aba feya akabubahira icyo akicarana nabo ati rero uyu mwanzuro impamvu ugiye kufata ndayibasobanurira ngiyi namwe mumbwire twakora iki noneho bakigira icyo kintu hamwe ariko nta bitavuga ati nk'umutwara ndabyemeje yabaye nka wa muntu wo muri bibiri uramwibuka wagiye kubaza abasaza ati rero ati inkoni so yabashyizeho zibakuraho da eh. agiye kubaza abasore izo yabajije abasore ntiyicaze bareba pasiteri ahamagare n'ubuyobozi bwamushyizeho bwa yusita narangiza ashake n'abanyabwenge mu bijyanye n'ubuyobozi avuga ati mumfashe iki kibazo nabagera imbere kandi avuga ati nakoze ikosa cyangwa se ntabwo twari twabirebye neza ariko ibibazo byanyu turabyumva turanabizi yifata abantu ngo bagire abarebere none ari uko uyu munsi gutangira itorero bigoranye ese ubundi ntibagende bajya kwa perezida bamubwira ati dushakire ikibanza muri buri karere turebe ko twatangira itorero nk'abantu basohoye ibihumbi bine turebe ko bazatangira batize ubwo urumva ko byasaba ko basubira kwiga ibyo byose rero ariko ni ukureba kuvuga ngo eh, ni amakosa yakozwe bazicare bayemere kabiri bayashakira ibisubizo kuko nta muyobozi ubura igisubizo yabishatse icyo biba bisaba no kugira iyo niba nahita political will cyangwa se iyo leadership will mm. yo kuvuga ngo ndashaka gukemura ikibazo kandi koko bararenganye tuze dutangire ibintu by'imbaraga <laughs> by'amani by'imbaraga bitangaza birakoreka icyamagero bavuga <laughs> dushimire apotre mutabazi wabanye natwe uyu munsi ah, kuri izi televiziyo zombi ya sarakiza tv na yero tv apotre urakoze cyane namwe mwakoze kandi zaya mbabarire ah, ndamukunda ariko nabareba abapasiteri ndabakunda kandi Eh, iyo ubaye nk'umusesenguzi ni nka wandi ukiza abavandimwe aragarama nubwo nagaramye ntago narengereye mm. naho byaba byabese nari mbigambiriye nari ngambiriye kugira ngo aba bantu barenganye ibihumbi bine wumve ko ari umuntu ubumva utekereza agahinda kabo kandi eh, wizera ko hari ibisubizo byaboneka habayeho ubushake bwo kugira ngo biboneke ntabwo nayo ingambire rwose ikintu icyo ari cyo cyose telefone eh, telefone zanjye ni zeru karindwi umunani umunani mirongo itatu icyenda gatanu cumi na gatatu dashipu konsarutanti ndetse nanavuga ngo nk'umuntu wari kuriyemo nanabaha konsarutansi ku buntu ariko hari umuntu uvuga ngo wavuze ibyo se ngo nakwicarana nawe none se navuze ko